Προπολογισμό. Είναι η καρτέλα που καταχωρούνται τα στοιχεία του προπολογισμού στην εκπαίδευση, καθώ και η τελευταία καρτέλα που συμπληρώνει ο αρχηγό, προκειμένου να πάρει την έγκριση από την εφορία εκπαίδευση για να προγραμματοποιήσει τη συγκεκριμένη εκπαίδευση. Τα στοιχεία καταχωρούνται πάρα πολύ εύκολα. Αριστερά βλέπετε τι κατηγορίε εσόδων και εξόδων. Πάμε να καταχωρήσουμε, για παράδειγμα, ένα έσοδο, παραδείγματο χάρη συμμετοχή εκπαιδευμένων, Θεωρούμε ότι είναι 30 εκπαιδευόμενοι επί 30 ευρώ που κοστίζει συγκεκριμένη εκπαίδευση, το ποσό είναι 900 ευρώ το σύνολο, κάνουμε κλικ στο κουμπί προσθήκη και αυτόματα γίνεται η καταχώρηση του συγκεκριμένου εσόδου. Με τον ίδιο τρόπο καταχωρούμε και τα έξοδα. Επιλέγουμε την κατηγορία των εξόδων, παραδείγματος χάρη υλικά προγράμματος. Στην περιγραφή το συγκεκριμένο περιγράφουμε πάντα το περιεχόμενο της κατηγορίας, παραδείγματο χάρη γραφική ύλη, και το ποσό που πρόκειται να διαθέσουμε είναι 50 ευρώ προσθήκη και αμέσως καταχωρήθηκε σαν έξοδο. Σε περίπτωση που κάνουμε κάποια λάθος καταχώρηση, πολύ εύκολα μπορούμε να τα διαγράψουμε κάνοντας κλικ στο κουμπί διαγραφή και αμέσως διαγράφεται η καταχώρησή μας και πηγαίνουμε στην επόμενη σωστή καταχώρηση.